Ito guys, yung gagawin kong uh, dinakdakan. Tinga ng baboy at saka lingwa. Yung dila. Yan. So, yung gagawin ko, ilalaga ko muna. Then, after laga, iihaw ko. So guys, ito na yung napakuluan na painga at saka lingwa or dila ng baboy. Yan, iniihawk na siya. guys malapit ng maihaw so guys uh, natapos ng inihaw yung uh, tainga at saka lingwa ng baboy so ang next ay hihiwain ko na okay ganyan guys ang paghiwa ng diakdakan medyo pahaba ng konti Yan guys, malapit ng siya nilay ko na yung sili na manghang, yung green. Tapos guys, lagyan ko ng uh, Saigon cinnamon, yung ground cinnamon. Tapos uh, turmeric. Ito kasi healthy kaya pala kong ginagamit basta nagluluto ako. Nilagyan ko ng ganito kasi very healthy ito sa katawan. Peace. Tapos lagyan ko ng kunting uh, black pepper or paminta. Tapos guys, since wala tayong uh, ah, otak ng baboy, uh, instead of the otak guys, the, the brain, ito nang mayo ang gamit natin, okay? Mayonnaise, okay? Yan. Pero kunti lang, mga 1 tab tablespoon lang. Yan guys. Kunti lang siya. So yun na guys, ang susunod pa yan, lalagyan ko ng luya. Pero pino lang yung ano, niwa, okay yung ginger. So guys, yung luya na nilag ko na yung luya. Ang next nilalagay ko ay yung sibuyas. Hindi ko nabidyoan yung luya kanina. Pero nandyan na siya, kasama na dyan. So guys, ito yung uh, sibuyas. Yan na yung next na ilalagay ko. So next ay yung salt. So ang next na lagay natin ay yung lemon.